Green team pala, no? Kayo nga, no? Sinadya ba yan? Green team na. <laughs> Ang gagawin natin ngayon, crypto ult bug. <laughs> Demonyo lang ang puti. Sabi, <laughs> diba, di ba, na, ano, i-abuse. Oo. Hindi, hindi. Actually, pero, hindi naman siya, ano eh. Buburaot tayo. Oo. Hindi naman siguro bug yun. Baka, ano niya yun. Hindi, bug yun. Bag. Bag yun talaga yun. Oo, kasi dapat mag-charge muna siya bago mo magamit ulit. Unintended yun. Dapat kasi kapag ka nagamit na yung crypto ult, dapat nag dapat nagkuano na siya, 'di ba? Nagko-cooldown siya. Ano to? Easily abusable to. I hindi lalo na tong crypto ult. Pakinggan to. Oh. Tsaka, buti na lang yung rank match eh ano hindi King Scan ay tama, hindi King Scan yun. Ay, isa lang ang ginagamit nilang map? Oo, oh, ano siya eh, rank split eh. So, mm-hmm. yung split ngayon is World's Edge kasi yung rank split ngayon. Grabe pa rin, tangin na, ikaw ba naman ultihin ka sa mukha, nakikita mo yun, anong gagawin mo? May slow ka kaya doon? Tsa, kay, kay binabaril kayo nung crypto team, kay hindi. Yari kayo kasi kung may makakitang ibang team sa inyo, tapos binubugbog kayo ng ganun crypto ult puta. Yari kayo pagkatapos oh. ng tatalo na kayo ng ibang team. Oh. Hey, let's do this, boys. Let's do the trolling game. Anong plano pag nagawa to? Leave na lang? Suicide? Mm. Kasi walang dangal to eh. They got the champion. Attention. Oh. EMP protocol initiated. What? executing reboot. Executing reboot. Oh, dyan Oh. Activating hardware reboot. Enemy infiltrator. Sa taas. Activating hardware reboot. Sa taas sila dito. Kitang-kita mga kapuso. May ipit ka dito. Activating reboot. Hindi ako. Oh. Okay ka lang? Hmm. Sana ulit-ulit. Meron dun. Ano yung tombstay device? Ooh. Ah! <laughs> Takina mo, Crypto. Bagay mo yan. <laughs> Gago. Kasi eh. yan, bagger. Bagger sa iyo. Pag bagger ka dapat sa dinudurog. Bitch. <laughs>